E esse som aqui chama-se Mestiço. E dá para todos vocês, querendo ou não, são mestiços. Ah, Saravassou. É uma banda muito interessante, porque é metade inglesa e metade brasileira. It's a combination of everyone's, what everyone brings to the table. Essa mistura de culturas que traz um, um sabor todo especial para Saravá. symbolizes this kind of modern age of the mixing of culture, people crossing different continents and going to live in different places and taking their culture. Uh, but now we're all thinking in the same direction. Esse convívio, quando a gente se junta assim, traz experiências sempre novas, né? As ideias se misturam e acabam sendo é, é, criado coisas muito fortes, sabe? mistura de sons, de sonoridades brasileiras e também muito da música afro, né? And suddenly I was immersed in, in a lot of different artists that I hadn't heard about. Surprised with different rhythms, you know, I always thought Brazil was just samba, yeah. Turn each other on to a lot of different influences that we have and we share and, and also together to just dig deeper and deeper. é sempre um desafio para a gente tem que estar tá aprendendo outros ritmos. All those different influences that everyone has got coming together. Tipo, às vezes eu entro em projetos que você não tem que pensar muito, você chega lá e toca o que está escrito, você tem que só seguir a forma ali, né? And we have the freedom and understanding with each other to feel free and part of a band where you can take a solo. If you want to carry on for two two more choruses, three more choruses, great. of a Soul is much more about spontaneity. It really is uh, an incredible show. It, it captures that kind of high energy of Brazil and carnival and the rhythms and the music and the intensity. It's just completely different from anything else that is out there at the moment. com sete anões. Assim. We're a family and I class everyone in it as a good friend of mine. Nós somos muito amigos, né? A gente já se conhece há seis anos. As like a family, we argue sometimes, but there's always love there, you know? E, e eu acho que isso aí reflete na música, assim, direto. Na hora que a gente toca, as pessoas sentem que a gente, a gente é como um irmão, entende? Música Tak, tak, tak.